orang yang selalu cinta berbuat kebaikan dan Allah juga mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Salah satu sifat kebaikan adalah senantiasa bersedekah dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Mari kita sama-sama membuktikan sedekah yang luar biasa hebat dan dahsyat. Memberi yang terbaik sedekah kita bersedekah sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersedekah sebagaimana para sahabat anda yang tidak mampu dan tidak punya kemampuan bersedekah, anda bisa bersedekah melalui kata Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.